የምትወዱ ሰዎች አልቅሱለት፣ በ ሳፈቅር ወይቤ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ልማስ ይሁን አስረ አመፀማማዬ ይሰቲ ሐሞተ ወከርቤ መሪረ ወይቤ ኤሎሄ ዳማ thank you ጌታዬ አምላኬ በደል ሳይኖርበት ተገፋ የአዳምን መርገም ሊያጠፋ በአይሁድ እጅ ታሰረ እንደ ወንጀለኛ ተቆጠረ ጌታዬ አምላኬ ሞተልኝ ስለኔ አልቅሶ አንቀደወ ሰማይ ሀበአቡሁ ነጸረ ሶበ መንፈሱ ትወፅ በላዕለ መስቀል ገአረ ወይቤ ወይቤ ተፈጸመ ውሃን የፈጠረ ተጠማ፣ ሐሞትን አጠጡት እየደማ፣ የሾህ አክሊል ደፍቶ ቀና አለ መራራውን ጽዋ ተቀበለ ጌታዬ አልቅሶ سلمك رأي

ሐዘኑንስ እንዴት ተቻለው? መተኪያ የሌለው ልጇ እኮ ነው ጌታዬ አምላኬ ሞተልኝ እውነት ወደ ምድር ቢመጣ በሐሰት ዳኝነት ተመታ። በጀርባው ላይ ጅራፍ አረፈ፣ ደሙ እንደ ውሃ ኮረፈ ጌታዬ ታፈቅር የምትወዱ ሰው ቻልቅሱለ የምትወዱ ሰው ቻልቅሱለ